A gente recebeu aqui muitos depoimentos de ouvintes que, e isso é muito comum, é, da gente ouvir assim: eu tive tanto leite que eu dei de mamar para o meu filho e dei de mamar para o filho da minha vizinha ou então para o filho da minha cunhada, porque elas não, não tinham leite, aí pediram para eu fazer isso. Há algum risco nessa prática? Total. É. Me diga, me explica um pouco. Então, é, isso, isso antigamente, aquelas antigas amas de leite, né, isso era muito comum, né, mas isso hoje em dia a gente, a gente não orienta, inclusive a gente... É, não é que proíba, né? Mas você olha, porque às vezes a pessoa faz, mas assim, não é legal porque tem um risco de transmissão de HIV pelo leite, né? Você tem hepatite C, tem um, várias outras doenças que você pode transmitir pelo leite, né? Além de, às vezes, medicação que a, que a, outra mãe usa. Então, assim, a gente, dentro da maternidade, a gente não autoriza isso e elas são orientadas a não fazer o aleitamento cruzado. Uhum. Por todos esses riscos, né? Então, o nome é aleitamento, aleitamento cruzado. cruzado é. Tá. É, e essas mulheres, elas se, se sentem muito bem ajudando outros bebês. Sim, sim. Então, uma, uma dica que você daria, de repente, será você produz bastante leite, faz a coleta, entrega para o banco de leite, peça para vizinho ou para amiga sim. e pegar. E pegar e então. tal. Mas, assim, é, o, o, grande problema, eu acho que começa no contexto, né, da produção. Por que, que essa mãe não está produzindo? Uhum. Da onde que a gente perdeu essa nessa coisa de, de, orientar, de ajudar uma produção, porque todas são capazes de produzir. É. Óbvio que você tem um caso ou outro que, que é extremamente difícil que você não consegue. É. Mas assim, o que, a, o que a gente, o que entristece é que elas vão, elas vão geralmente para a maternidade com muito pouca orientação no pré-natal. Né, que, é, que é o que é mais importante. Então, quando é um bebê tranquilo, que nasce, que, que geralmente em 48 horas vai embora para casa, você tem 48 horas para ensinar ao tentar orientar uma mãe, é coisa que ela nunca ouviu antes, no, no pré-natal inteiro. É. Se você tem um pré-natal legal, um centro de saúde que passa um pré-natal legal, que tem a palestra sobre alimentação, ela já vai mais ou menos preparada, sabendo que quando o bebê nasce, né, aquela quantidade mínima de colostro é o suficiente, porque o estômagozinho dele só cabe 5 ml, então não existe aquela coisa, ah, eu tenho pouco leite, o colostro é aquilo mesmo, 5, 10 ml é de colherinha e é o suficiente para o bebê. Uhum. Então, você tira todos os mitos que você cria em, em torno disso. Só que elas não têm essa orientação. Então, em 48 horas, horas você tem que é, ajustar essa pega para ela não sair com a mão machucada, porque se ela sai com, com, com fissura mamilar, uhum. é, é, você aumenta muito mais a probabilidade de ela abandonar esse tratamento porque causa dor a ela, não causa prazer amamentar. Entendeu? Então, assim, ela, é, ela, ela. E aí você tem toda uma cobrança de toda. de uma família, de, de, de vizinhos, né? De que esse bebê está chorando muito, de que esse bebê não está sendo alimentado. Se ela tivesse enraizado, orientado na cabeça dela e ela souber do que ela tá falando, você facilita muito mais. Então, assim, ela chega, por exemplo, uma mãe dessa que, ah, eu não tenho leite, minha, minha irmã tinha, sabe, essa irmã se empoderou de toda a situação, não estou dizendo que essa irmã é culpada, mas assim, e resolveu o problema dela. Então ela ficou tranquila porque a irmã resolveu, mas ela, quem que falou para ela que ela não poderia ter amamentado? Uhum. Por que, que ela não foi orientada para isso? Então a gente, acho que a gente perde muito, muita amamentação por conta disso, né? Porque por falta de orientação mesmo. Né? Hum.